आतंकवाद देश को बाट बांटने तोड़ने की कोशिश करता है इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है बांट नहीं सकती है पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है ये जो हमला हुआ है ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है हमारे जो सबसे ज़रूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है comments I am very clear I am hurt every single Indian person is hurt हमारे दिल में चोट पहुंची है और हम हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और उनके परिवारों से मैं कहना चाहता हूं उनके बच्चों से मैं कहना चाहता हूं उनके भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं और हमारा हमारी पूरी शक्ति आपके साथ है that I will support the government, we will support the government, uh, and we are not going to get into you know these uh, conversations right now.